Xo'p, mana bu kartada davom ettiraman, chunki narigi kartamda to'g'risini aytsam, e, informatsiya juda kam ekan. Keyin e, hozir mana yangi ko'rsatadigan narsam e, bu kartada yo'q. Xo'p. Ikkinchi variant, qanaqa qilinadi bu narsa? suv qanaqa chizish. Xo'p. Payinga pop kerak manda adashmasam. Taraqlarim, mana mana suv bor. ko'rayotganingizdek internetdan ko'chirilgan oddiy suv. suv rasmi hop olasizlar tashlaysizlar buni qanaqa bo'lib tushadi ustiga masalan hop bundoq kichraytirasizlar endi buni qanaqadir masshtabda okey mana и bu misol mana bu yerda bizani sloyimizni ya'ni kartamizni ustiga tushib qoldi kartani tagiga shuni o'tkazib qo'yasizlar buni mana tagiga o'tkazib qo'ysanglar ham tagiga o'tib ketaveradi endi mana buni o'chirib turaman Xo'p, endi hozir qiladigan ishim buni taxlab chiqish kerak anaqasidan. Ko'rayotganinglar ekan anaqa orasida e, perexod bo'lib qoldi. Bu narsa qanaqa qilib yo'qilinadi? Bittasini Ctrl T ni bosib turib, xo'p, xohlasanglar o'giringlar, xohlasanglar mana hozir uni o'zini olaman, Ctrl T ni bosib turib, markazini bundoq 180 gradusga buramanda, o'zini tepaga mashin birga bir qo'yib qo'yaman. Xo'p, ikkita sloy mana bitta ustma-ust to'q qoldi, ya'ni mana mana. Endi e, ikkalovidan hozir bitta sloy esa olishim kerak. Xo'p, buning uchun maskani bosaman. Yana bitta misol oddiyroq kestichkani tanlayman. Kestikada tursin faqat mana bu smatch manziliga o'tib ketib qolmaylik. Yana o'sha o'zingizga kerak bo'lgan joyini misol o'chirib tashlanglar, mana sizlarda ham bir xil ravnomerni mana bunaqa bitta rasm paydo bo'ladi. O'shanday. Ortiqchasini o'chirib tashladinglar, Ctrl Shift Alt Y ni bosadigan bo'lsanglar, ikkalovini bitta slok beradi, ya'ni mana. o'chirib tashlasam bo'ladi tegdigini o'shanda mana anaqa bitta yaxlit sloy paydo bo'ldi ho'p buni endi shift bilan pastga cho'zib ketiraman mana degan mana narsa hosil bo'libdi ho'p mana bitta sloylar ham ko'payib ketyapti alt bilan pastga tortasizlar ho'p sloy ham ko'payib ketyapti ho'p endi bularni umumiy hammasini belgilayman yoniga kopiya qilaman mana agar yonida ham shu bilinib qoladigan bo'lsa buni ham yana o'sha boyagi gap ustiga qanchadir miqdorda chiqarilinadi bularni birinchi birlashtirib olaman hop ctrl z mana bu tomoniga hozir bularni qaysi biri eng tepasiga qo'shib tanlab olishimiz kerak ekan mana alohida qilib ajrata oldik ho'p buni bitta sloy qilib qo'yamiz merge layers bosadigan bo'lsanglar bitta sloy qilib beradi mana bu yoq tomonni ham shunaqa merge layer qilib olamiz ya'ni ham tegdagi sloylarni ko'pini hammasini bitta qilib olamiz merge layers qilib oldik ikkalovi mana ikkita sloy bo'ldi bizada ho'p buni endi mundoqroq qilib olib kiramiz mana tagiga hamda narsa hosil bo'ldi ya'ni mana buni tagida hamdaqa narsa bor Xo'p, yana e, e, ham kattaroq qilib ko'chirtasiz orasini. Xo'p, Ctrl Z. Ha, taxminan anaqa narsa hosil bo'lishi kerak menga. Xo'p, mana ikkalovini ham yana Mercedes ko'raman. Ya'ni ikkalovini e, ruscha chirib ishlatayotganlar bo'lsa, nabodo oraylarda slit slit bo'ladi desam. Slit slide shunaqa. ha oradan ham ko'rinib qoladigan joylari bo'lsa ularni ham shunaqa qilib yuboraylik solmanam tumanamdan narsa paydo bo'lyapti manda birini ustiga ozgincha chiqaraman takrorlanish bo'ladi to'g'ri но u narsa hozir katta maktabda bilinmaydi hop mana anaqaga o'tkazish esimdan chiqib qolibdi katta maktablarda unaqa katta bilinmaydi chunki bu mikroskopik darajada e, kichkina joy bo'lib ko'rinib ketadi hozir Xo'p, hamda bu Sloveniya hozir birga anaqa qilishim kerak. Ikkalovini birlashtirib yuboraman. Layers bitta katta yaxlatamdagi narsa paydo bo'ldi. Ctrl T ni bosib turib, ayni kattalashtirib olsam bo'ladi yoki yo raqamni surib olaman. Bularni bundoq olib keldim mana. Endi ham kartani ochadigan bo'lsam, ha, menda kerak emas joylarni bo'lib ketib qolibdi mana nisbatan kerak emas ekan kerak ekan bu ham bu yoq tomonga javob berayotgan ekan mana bunaqa to'q rangli suv paydo bo'lib qoldi mana ko'rayotganlardeki bunaqa chiroyli narsa chiqayotganiyu mana hozir yana davom ettiramiz bularni ham merge layers boraman и control tni bosib turib qog'ozimni o'lchamiga olib kelaman ortiqchasini o'chiraveraman kerak bo'lsa transformaci Xo'p. Buni qo'yib oldik, suvi. Endi e, buni rangini misol o'zgartirishimizga kerak bo'ladigan bo'lsa, bu yerda mana bu e, narsa bor. hamda hue saturation degan narsa bor mana shuni olasizlar altni bosib turib mana bunga bundoq olib kelib qo'yasizlar ustiga tanlab e, shu sloy tanlab faqat mana shuni o'ziga ta'sir qiladigan bo'ladi suv rangi misol o'zinglarga yoqadigan rangga o'zgartirishinglar mumkin mana xohlasanglar qizil suv qilinglar hech kim anaqa qilmaydi mana mana hozir ozgincha ochartiraman buni rangini sal yashilga qarab yurg'izaman qanaqadir tili suv hosil bo'ladi manda mamlakat uzoqdan qaraganda endi bu sloy ustiga yana bitta sloy beraman bunda уже kraskada ya'ni brash yordamida har xil man uzorlarni chizib chiqaman xo'sh generales brush hamma anaqalarni e, nima bo'ladi kislarni internetdan topsanglar bo'ladi kisti photoshop e, kisti для photoshop desanglar har xillari chiqib keladi iloji boricha bitta bir xil qilib ishlatmanglar har xil aralashtirib aralashtirib razmerini katta kichkina qilib har xil mana bunaqa effektlarni qilib olinglar keyin iloji boricha bitta sloyni ishlamaylik ha qancha ko'p bo'lsa shuncha imkoniyatlar keng bo'ladi misol ochartirish to'qartirish yoki shunga o'xshagan narsalar mana hozir qanaqadir bundoq effekt bera olaman ko'zga yoqadiganroq qilib buni qilib oldim opacitysdan endi kamaytiraman buni misol ومع yo, mana عادي qo'shdim mana. hozir mana ko'rayotganlaringki sloy ozgincha ochardi ho'p endi mana uchalovini merj qilsam bo'ladi man hozir merj qilishga shoshmayman ho'p bizada endi yana bitta joy qoldi <clears throat> bu joyga e, endi misol e, oq qora qilib olishimiz kerak ham tepasidagi kartani deylik masalan suv qanaqadir ko'zga yaqinroq narsa paydo bo'lgandan keyin ho'p uchun mana bu sloy tepaga bitta kopiya qilinadi mana mask tepasiga bitta kopiya qilinadi va bunga imagedan adjustment black and white bitta bosadigan bo'lsanglar sizlarda anaqa oq qora narsa paydo bo'ladi ho'p man mana shu mana shunaqa to'qroq qilib qo'ygandim ozgincha gaplashishimga to'g'ri keldi o'shanga sizlarga iloji boricha tavsiya qilaman adjustmentga kirib turib ho'p xohlasanglar kursdan ko'taringlar xohlasanglar exposuredan xohlasanglar hammasi почти bir qilish deydi ochar turib olinglar rangini umumiy kartelani okey Xo'p, endi bizada o'sha qaysi hududda ishlatganimizni ko'rsatib qo'yishimiz kerak alohida rangli qilib. Alohida rangli qilishimiz uchun mana bu e, tepadagi sloyga, ya'ni kopiya mana sloyimizdagi, ya'ni oq qorasiga sloy e, mana bitta maska beramiz. Add e, mask. Va mana bitta bunaqasini kamaytirib turib, mana bu oddiy brachka o'tib olamiz. Shu o'zimizga kerak bo'lgan hududni ochartirib chiqamiz buni. mana misol mana endi e, istalgan odamni e, qaysi joy haqida gap ketayotgani to'g'risida tasavvur paydo bo'ladi xohlasa xohlamasa chunki mana bu kartada mana bunaqa qilib ajratib qo'yilgan rang bilan ho'p hozir mana shu joyda e, ikkinchi bo'limni ham to'xtataman ikkinchi videoni ham to'g'riroq uchinchi videoda xudo xohlasa ham yo'llarni qanaqa qilib chizib chiqishni ko'rib chiqamiz ho'p xudo xohlasa keyingi videoda ko'rishguncha